Приветствую вас, друзья, на канале Каменный Успех Дома из камня. Почему я рекомендую строить дом, подпорные стены или просто заборы по маякам? Во-первых, это ускоряет. Многие скажут, о, ты знаешь, насколько на это нужно время, чтобы выставить маяк. А ты знаешь, сколько стоит профиль? Я вам скажу другое. Даже то время, которое вы затрачиваете, чтобы выставить маяк, оно себя окупает. И даже те деньги, которые вы затрачиваете на маяки железные, все это окупает себя. Потому что это приносит э, скорость. Вы поймите, что то, что мы сделали, первый этаж, за две недели, я сомневаюсь, что без маяков вы преуспели бы сделать за две недели этот дом. Я в основном знаю, люди растягивают на 2-3 месяца, полгода, и то потом разные предоставляют проблемы, то есть, что у них там то не клеится, а это не клеится, и это затягивается непонятно на, на, насколько. У это затянулось на две недели, поэтому я рекомендую и вам учиться работать по маякам. Не подпорные там какие-нибудь клея-клинья, не с другой стороны, а именно маяк. То есть то, как у тебя натянута нитка, то, как у тебя стоит маяк, так у тебя будет стоять стена. Преимущество маяков, что если у меня нету дверных откосов, как вот здесь э, они пришли буквально 3-4 дня позже, то есть я могу вот здесь класть камни. Если вы натянете нитку по камням, то есть и многие мастера стараются как делать, вот они вот он находит животик камня, он выставляет этот камень, и потом же, сразу же допускает ошибку какую? Он ставит нитку поверх, там где, там, где именно есть уклончик, или, то есть поверх камня, а это уже ошибочка, это уже играет ваша стена. У маяков очень много преимуществ, потому что маяки, они определяют ровность забора. И уже даже мастер, который э, ставит э, камень угловой, он уже не сможет увильнуть ни влево, ни вправо, ни наружу потому что у него есть маяк, он по маяку делает. Единственное, что ему нужно научиться правильно работать с маяками. Здесь нет большой сложности, здесь нет, э, не нужно большого ума, здесь очень просто. А вот поставил камень, чтобы была перевязочка, чтобы было все четко и все. И гони дальше. Почему именно железные маяки? Во-первых, железные маяки их не поведет во время солнца, во время дождя, когда дождь, солнце, перепады температуры. И вот даже если вы посмотрите на вот это кадрони, я вот купил э, 10 вот таких брусьев, они все практически вот кривые. Вот. Но я их купил для других целей. А если, скажем так, я его поставлю, как маяк, буквально не пройдет, вот как у нас сейчас затянулся второй этаж. Все, он не держит, он уже он уже никуда не годится, потому что его ведет, его крутит на солнце, причем когда он сырой. Да, другое дело, если э, сухое дерево хорошо высушено, это другое дело, другой разговор. Что касается вот, самих греков, они делают тоже, э, многие ставляют маяки, но из дерева. Но из дерева, чтобы поставить маяк, я еще говорю, что э, как обычно затягивается работа, и маяк ведет. То есть для того, чтобы маяк не вело, нужно ставить металлический. Перейдем к следующему уровню, то, как мы выставляем маяки, вы посмотрите. Практически это быстро происходит, но их слишком много. Хорошо, даже если вы затратили день, второй, все равно это окупается, потому что вы делаете потом подпорные стены или стены очень быстро. Очень быстро вы можете гнать свою работу. У нас уже здесь разметка была сделана, поэтому нам только нужно найти прежнее отверстие. Даже можно так выдать, чтобы четко знать, разбивать. И вот там третий гвоздик. кажется, вот у нас портит угол. Тут еще один угол будет, но мы его пока не выставили. Вот, то есть он не вымерен, просто так приблизительно сделанный. Там я все вымерял, поэтому здесь я могу быть спокоен. Сейчас мы начнем сюда сразу стал. Тут уже надо просверлить. Разрешуду насверлил. Вот он. Ну да, щетку я держу. Я по той линии. Вот оно, вернее. молодцы. Переходим наверх. А? Кто уехать? Как, как, как оно уедет? Не уедет. Так, поехали дальше. Вверх. смотри. Ладно, я сейчас прихвачу, а потом уже будем отталкивать. Так, смотрим. Вот, смотри, Антон, я, я когда что-то прихватываю, ты не, не дергай, не надо выставлять. Вот сейчас не надо выставлять ничего, хорошо? Вот, вот, сейчас, вот сейчас не надо ничего, смотри, вот там ты просто держишь профиль и все. Сейчас выставляй. Все нормально? А? У тебя сейчас ровно? Подожди, подожди. А ну сейчас. Ну что там? многие скажут, да я так выставлю. Да, любой человек может выставить. Если он один работает, конечно, он может себе потихоньку выставлять и идти. Но если это целая организация, если это целая бригада, и нужно распределить работы так, чтобы были во всех работы, и так, чтобы потом не собирать разные косяки. А косяков всегда на любой стройке полно. И даже я у себя на корабле могу найти эти косяки. Поэтому необходимы маяки. Посмотрим. Ну, Ну, давай еще раз посмотрим здесь. Здесь нормально вообще. Από μέσα, από μέσα. από μέσα. Ναι, ναι. Όχι έξω εδώ. Από μέσα. Тем временем посмотрим, что у нас творится на объекте. На объекте, на объекте. Мастера работают. Все заняты своим делом. Своим, своим, своим. Так, что у нас еще здесь? Что у нас еще здесь? Греки в основном не используют сварку, но немножко другой специфики. И поэтому по-другому думаем, по-другому мыслим. И я думаю, что сварку необходимо использовать. Еще характеристики я хочу рассказать о том, что, смотрите, буквально на 2 сантиметра мы поставили наш э, профиль наружу, экшу. То есть это поможет нам в чем? То есть э, там можно будет сделать штукатурку сверху и не будет сильно больших перепадов. Также само сделали мы и на этой стороне. У нас тоже будет штукатурка. Вот так если посмотреть, и видно 2 сантиметра э, э, экши наружу. Также само здесь вот внизу, если посмотреть, тоже есть э, на, наружу. Это все делается умышленно. Смотрите, видите? Умышленно для того, чтобы поставить, э, то есть сделать э, штукатурку. И в заключение, что можно сказать? После того, как мы выставили эти все маяки, как мы выложили вот, вот эти камни, теперь обратите внимание, как получается на самом деле колонны по маякам. Вот они, колонны. Вы были свидетелями, что мы выставляли здесь маяки. В заключение скажу, стройте из камня, Заходите к нам на сайт, ставьте лайки. В своих комментариях можете советовать, можете что-то подсказывать. Вот, на самом деле, очень много грамотных людей смотрит, э, именно те, которые знают э, толк дела камня. Я в этом уверен, потому что то, что мы производим, то, что мои мастера делают, такие же мастера могут нас и смотреть, и они смотрят, и иногда даже звонят. Но даже просто человек, так сказать, с мозгами, он может понимать то, что мы делаем. Он может знать, э, теоретически он может знать. Вот. Поэтому можете рассказывать свои, свои как бы детали, свои планы, просто советовать нам.